Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak makan western food daripada Hamidia. Hamidia ni kan selalu glamour dengan nasi kandar. Penang yang kat Penang tu kan. Sekarang dah ada yang dekat uh, ah, KL. Kat Klang Valley. Ini western combo set. Harga RM99.90. Tiada onion ring, fish and chip, wedges, sayur, ayam grill, ayam breaded, lamb chop. Banyak. Seriously banyak. Ni kan ada lagi tapi tak ada tak muat pinggan. Ini ada. Hai ah, ni. Mutabak. Siapa tak kenal dengan Mutabak Hamidia? Ini mesti ada ya. Wajib tak ada ni. Tak sedap. Ni ada dal makan dengan mutaba Ini ada sos black pepper. Homemade black pepper. Bukan yang dalam botol-botol apa semua. Dua orang masak sendiri. Kalau pergi pinang Hamidia wajib saya singgah. Kita try and chip dulu. Bismillah. Mhm. Ini kentang dia sendiri dah ada rasa masin dia. Mungkin masa diorang boil tu memang diorang dah letak garam. É tipo Nicanor. Ini sedap. Elok eh, rasa bawang dia. Oh, ada yang ikan, ada yang ayam. Ini punya ayam. i grill lembut Yang ni mutabak jambu. You beli ni dapat free. Yang mini punya satu. Mini tak mini lah. Muat juga besar, besar tangan lah. Yang jambu ni <laughs> besar weh. Tak muat skrin. Bapak. isi dia. Murtabak dia padu. Suka, suka. Suka sangat. Boleh rasa dia punya inti daging dalam ni. Sedap. So korang kalau pergi Hamidia ni, try yang ni dengan yang ni. Selain daripada nasi kandar orang kan tukar-tukar selera. Nampak? Fish and chip isi tebal. yang favourite ni hangit-hangit rasa smoky-smoky ni Lagi nombor Apa tengok apa besar benda ni. Satu, dua, tiga. Tiga kali tangan saya. Meh, nak tunjuk. Nak cakap kan. Ada daging banyak kan, ada isi. Ah, ya Allah, Ni saya seorang makan. Tambah lagi 2 3 orang ni boleh lagi ni. Mutabak tak payah cakap memang sedap. Western food dia surprisingly sedap kan. Ya sebab diorang kan jual nasi kandar. Sebab saya pergi pun selalu makan nasi kandar je. So hari ni saya nak try yang diorang punya ni. Berbaloi beli. Okay guys, terima kasih banyak siapa yang tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga tekan bell button. Ini nanti semua saya kongsi dengan family saya. Saya memang tak larat nak habis semua ni. Bye, Assalamualaikum.